fazer uma festa. Ai, o que é que eu vou fazer? Estão cá, vai acontecer uma festa. Ai, festa semana. Ai, em setembro. Ai, o que é que vai? Tu vais fazer a cama. Vais tirar. mas não está nada. Viram? Querem mesmo o meu quarto? Vou convidar hoje. Neste episódio estou sozinha em casa. Ah, meu, um documentário meu. Eu, um documentário. que olha o que eu escrevi. Temos medo. Agora vamos pensar para o consultório médico. É, é, que, é que tá bem a médico nessa casa. Ai, tenho que fazer uma coisa. Não podemos começar uma série musical sem isto. Vou conseguir. Tita. Ah. Ele, ele, yeah! Está chovendo milagres, vai acontecer. Vou cantar Ave Maria. Consultório médico. Assim, sim, dona Doraide. Ai, ora é uma setinha também, ora vem mesmo amanhã. Poxa, o que é que vou fazer? Hoje estou preso neste quarto que não passei. E o que é que vou fazer? Tenho um nome para casa, para acontecer a é festa. Aqui é em casa vai ser logo em setembro. Esta semana vamos saber o dia da festa que o YouTube vai patrocinar. É, e vai ser uma festa, vai começar. Vai ser uma festa. Ai. Apresentar nesta casa não falta, não falta. Vou te ajudar a fazer tudo show. Até eu vou te das tomamos a fazer este ser musical. Olhem, já estamos a voar, já estamos a voar. Chegamos ao nosso país e já vi a voz que o mundo, já andei e já vi os melhores cantores. Os melhores cantores, vou para uma

já está no ar. Fazendo casa Vai começar a ligar a série Ai! Tu, tu, ai! Tu, tu, ai! Esta série é musical vai começar. Eu não consigo parar de cantar. Temos de ajudar. Eu tenho um fetiche e só durou uma semana. Queriam ver se era até a próxima sexta. Até a próxima sexta às 21 horas. Vamos saber quando é a festa. Já está a começar, mas já está a acabar. Essa série musical Casa, casa, casa fiz. Casa, casa, casa fiz. Eu quero escrever num papel. Quero acontecer. Uma série de putas é série, só que vem aí a é surpresa. de papel. Só temos pouco tempo para falar contigo. Nenhuma hora é, é só 15 minutos que passam. Estado aqui ao nosso Uma sede de regresso às aulas Vou-te cantar porque é uma sede Música ah, ah, ah, ah. Dá-me a volta cabeça Vou-te ajudar em ti e eu não queria fazer isso. Vou te mandar uma história com maçãs, maçãs. Vou te dar uma história e vou te encantar uma história com maçãs de não faz mal. Estudar também é muito importante. Isto é uma série de regressos às aulas. O que vou fazer sem ti é um avião de papel. Vou te da um avião de papel. É sério, de papel? Ai, eu estou com confuso. Nunca fiz uma série. Preparem-se, é a série melhor musical. O que vou te cantar vai ser música, vai ser música, vai ser musical. Estudar é importante. Vou te dar uma história né, de músicas. Primeiro capítulo da história vai ser como vai ser a nossa festa. Para começarmos, ouves com uma primeira história. Primeira história. Era uma vez uma casa. Fiz que vai fazer festa na casa. Mas, gente, tempo então, para regressarmos às horas em boas disposições. E eu quero fazer uma grande história. Então vamos aprender com ele o A, B, C. A, A, B, B, C, C. É tão fácil. A, B, A, B. A, B, C, A, B, A, B, A, B, C, A, B, C. Já gostaram esta história? Já estamos mesmo a acabar. Uma festa, cabelo está no